¿Cómo te va? ¿Cómo me está viendo ahí? Fatal, ¿no? Porque estoy grabando desde, la, desde mi cámara digital estenopeica, ¿vale? Así que ese vídeo va a tratar de ese tema hoy y vamos de una. En el vídeo pasado hemos hablado ahí de la historia, ¿no? montones de la historia. Hemos pasado ahí por las cámaras oscuras y hemos visto que la cámara oscura era usada por los pintores y hemos visto que la luz entra por el agujero, ¿no? Projeta al revés y projeta la imagen ahí. Los pintores iban y calcaban ahí ese dibujo, ¿no? Y eso es posible de ser hecho. Incluso voy a dejar como enlazado un video de National, de National Geographic de National Geographic e bem bonito assim. Eu já tentado fazer, mas minha casa não, essa casa cá não, não dava para ser direito assim. Mas dá para ser assim. Vale. Então vocês fi... escolheram que ver esse vídeo aí, dura um minuto assim. É, tu vê isso, tu já entende assim o princípio da luz aí, não? Né? Vale. Então a câmera escura também teve tu, su, caminata aí, não? Né? Então vocês de um quarto escuro também há hechos carros oscuras, câmaras oscuras, não? A câmera escura que parece um protótipo de reflex, não? É? E também há a famosa estenopeica. Vale? <laughs> Então, se a estenopeica, <laughs> ela tem aí... É o que? É, é o mesmo princípio de, desse vídeo que te passei, da câmera escura, num formato aí chiquinho. Né? Então, o mesmo princípio. A diferença é que ela vai ter um papel fotográfico ao fundo, ou incluso uma película, um rolho, né? Essas, depende das fotos, assim. Também há modelos assim. Então, eu o que quero assim, fazer é de la estenopeica Chegar a este digital, ¿para quê? Porque se tu entender como funciona esse aparato, os conceitos de exposição por acá, a câmera digital vai ser muito mais fácil, ¿vale? Porque acá tu tá vendo, assim, tu vês es artesanal, assim, né? Entonces, sugiro incluso que tu haga uma e ver isso, e se puder ser, uau, é assim. Vai ser muito mais fácil, assim. Vale? Então, este não peca, ela está composta aí de del estenopo, ¿no? Por isso se chama estenopeca, ou seja, estenopo vem de pequeno agujero. E tem aí sua serradura e sua partida, não? y tiene el papel al fondo, ¿vale? Entonces, esa puertita, él me va a determinar cuánto tiempo mi, papel va a quedar expuesto a la luz. Entonces, si yo abro esa puertita, automáticamente mi papel está siendo expuesto. O sea, en ese instante yo estoy haciendo una fotografía. ¿sí? Si es que yo tenía, si, si, yo tuviera un papel acá, ¿no? Entonces, yo cierro esa puertita, yo dejo de, yo paro la foto, ¿sí? ¿no? o semibalcão já não está exposto à luz. bem sencillo, sugiro que lo haga assim. E es isso. Hasta a próxima. <laughs> vale. então vale, então este têm é que pegar Recuerda, está composto desses três componentes, mira. Papel fotográfico, o interior todo oscuro, papel fotográfico el estenopo, el agujero, ¿vale? Y la puertita. Yo voy a llamar de puertita, ¿vale? Entonces, vamos a pasar por cada uno de, de esos elementos y ver cómo ellos influencian en la exposición de mi foto, ¿vale? Entonces, el hueco, el agujero. Ese agujerito es un factor muy importante, assim, ¿no? Então, tem que ser bem hecho, assim. Nesse caso aqui eu tenho uma estenopeca super prona, né? com uma chapa de metal assim. e e y, el agujero é fijo, ¿no? Né? O sea, no va cambiar. Então, estou deixando acá um software, um programa que te dá assim um um agujero ideal según o tamanho de tu cámara estenopeica, ¿vale? então em que se embasa isso em la distância focal, ¿vale? Son las focal focales, la distancia entre el agujero y el fondo de la, de la estenopeca, donde se supone que tiene el papel, ahí, eh, ese espacio acá. Então, segundo essa distância, eu determino um tamanho ideal para meu agujero. Assim. Então, eu hecho aí esse exemplo. Esse exemplo que eu estou fazendo, eu hecho em base a essa caixa de anis Herbie. Assim. Herbie, tu perfil da cama estenopeca Herbie, patrocina aí, hein? Eh. <laughs> ¿Vale? Entonces, y yo sé que tú puedes usar un pedazo de lata, mira, una lata de gaseosa, así. Y haces tu agujero con um alfiler, assim. Inclusive tu pode ter, os alfileres te dão medidas às vezes, assim. Tem as medidas dos alfileres e tal. Mas, bueno, não, se não quer ser tão preciso, assim, um alfiler com a puntita aí tu hace um eco e lija aí por detrás, vale? Lija aí por detrás e deixa ele perfeitito, assim. Vale? Então, essas medidas que eu usei foram em base a essa distância focada cá. Vale? Então, o que eu hecho? Tipo, Abri um quadrado adelante, acá eu agarro acá, pongo cinta negra cá, bem no centro, e vou obter o mesmo, assim. Vale? Então, depois posso fazer com qualquer carro, assim. Carro de rabão, etc, etc, vale? E ao fundo acá, eu posso pôr meu papel fotográfico, assim. Sabe? isso não é um tutorial, hein? Aí um montão de tutorial no YouTube aí, eu vou deixar algum lançado pra cá, vale? Tem outro exemplo acá que eu já Aquele mesmo sistema, né? Mira, cá, tem uma tapa cá e listo. O importante é interior negro e agujero bem hecho, vale? então el agujero me determina la cantidad de luz que va a pasar. Entonces, si yo tengo un agujero grande, va a pasar mucha más luz, que ni un caño así de agua, ¿no? Pasa mucha más luz acá. Y el agujero chiquito pasa menos luz, ¿vale? eso es importante por qué? Porque va a determinar el funcionamiento de mi partita. ¿sí? Si yo tengo un agujero grande, posiblemente yo tengo que dejar esa partita menos tiempo abierta, ¿sí? Se eu deixar muito tempo aberto, vai entrar muita água, <laughs> vai entrar muita luz, assim, é na cascada. Não? Então, se esse agujerito foi bem chiquitito, quizás eu tenha que deixar isso mais tempo aberto. E isso é. Então, essa partida vai determinar o tempo de exposição. Vale? Então, por quanto tempo tu vai deixar essa quantidade de luz passar? sim não? Óbvio, não é certo? Exatamente. Vamos então, abrir yo, entonces, cuando yo abro eso aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy exponiendo mi papel fotográfico a la luz. Por eso se llama exposición. Estoy determinando cuánto tiempo él queda expuesto a esa luz, Y eso es lo que va a determinar una buena exposición, una exposición ideal, una buena fotografía. Ojo, hay que recordar que buena fotografía es lo que tú quieres lograr con tu fotografía. entonces tú puedes querer una fotografía hiper exposta, ou seja, super exposta, quer dizer o quê? Que eu devo tanto tempo ao carro que vai generar um efeito assim de muita luz em minha fotografia. Né? Se eu devo pouco tempo, vai ser subexposta, assim, vai generar fotografias mais oscuras. Assim. Isso não é certo ou errado, assim, depende da boa fotografia é do que tu imaginou e logrou ser. Assim. Eu quero uma foto tal qual, assim, então que tempo tenho que deixar isso aberto para que essa luz entre e é haga essa fotografia, assim, ¿Vale? Então, com ese, con esos dos factores, papel, é a base para toda a fotografia, ¿Vale? Me dá calor. ¿Vale? Então, o último é o papel, que passa, pasa, O que passa com esse papel que foi exposto? Esse papel fotográfico, que eu não tenho acá, ele tem él, tiene así como una gelatina llena de alures de plata, así, unas bolitas de plata. Ahí. Entonces cuando la luz toca ahí, él la transforma ese aluro de plata en plata metálica, si no me equivoco. Entonces la luz empieza a esculpir, ¿vale? todo el papel así, o como si estuviese dibujando ahí, ta, ta, ta, ta, segundo a reflexão do objeto que tem adelante. Né? Quando eu levo esse papel, aí sim, mira, esse é um fator importante. Né? Tudo que eu estou levando cá, por que não é tão viável isso aqui? Porque eu dependo de um quarto escuro, né? dependo de ter essa luz roja né? para poder pôr e sacar meu papel, revelá-lo em químico, etc. E nem sempre isso é possível, vale? Mas, enfim, vou ao revelador e ele revelador, ele químico, o que vai ser? Vai revelar essas partes do del aluro de plata, da hoja de papel fotográfico que foi queimada por a luz. Quanto mais exposto à luz esse papel, mais negro vai quedar, assim. E assim vai sendo tons de brancos e negros, assim, vale? E aí eu obtenho o quê? Exatamente. Então eu obtenho o quê? onde eu vou bater Negativo, é exatamente o negativo que eu vou ter Vale, eu obtenho um negativo mesmo. esse aqui é um exemplo assim que hemos feito assim. Então, eu me posto na botella cá e dado um flashazaço de luz aí. Então, tudo esse negro aqui é onde a luz ha queimado os aluros de plata e o branco não. Vale? Então, o que passa? eu passo em el químico revela e se queda assim negro. E daí eu vou passando por outros químicos e essa parte acá, onde não agarrou a luz, que vai passar acá? Vai quedar cheio de alula de plata esperando a luz aí para se transformar, para se dizer. Né? Então, há um químico que lava isso. Assim. Lava e fija isso. Vale. E aí eu sei isso e já, Depois de exponer a luz da câmera, não passa nada. Ele tá bem firrado aí, bem lavado, bem todo. Vale? Vale, então, se tu nunca, não é, nunca é ido um quarto escuro, um dark room aí, sugiro que, uau, antes de comprar... Uma lente que tem recomendantes 1.8... Visite um quarto escuro, assim, <laughs> revele uma foto, assim. a la mano, ¿vale? Porque es súper es super inspirador, así. A mí me ha cambiado totalmente mi visión, así. Y yo, yo, o sea, no soy así un anciano en la fotografía, pero tenía un un tiempo ya. Pero cuando tú visitas, como, wow. vale? Es como un niño visitando un parque qué sé yo. Vale, vale la pena, sí. Inverte tiempo en eso, así. En fin. Entonces tenemos tres factores, ¿no? La puertita, el, el agujero y el papel. Entonces yo puedo tener esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar expuesto mi papel para obtener eh, la tal fotografía bien expuesta, ¿no? Recordando del bien y mal ahí, ¿no? Né, enfim. Então, isso vai depender, vai depender de quê? Desses três fatores aí. Vai depender do tamanho do meu agujero, de quanto tempo deixo a portita tá aberta e vai depender da sensibilidade do papel. Principalmente se o suporte não for um papel, for um, um rollo de película, ¿no? Entonces recuerda que o rollo de película venia aí com as marcas assim, asa asa 100, asa 400, assim. Vale, então, fazendo essa comparação, né? asa 100 é menos sensível à luz do que um asa 400, por exemplo, vale? Então, vamos agarrar esses dois de comparação, assim. Então, vamos supor que acá atrás eu tenho um rolo de película. Um asa 100 e um asa 400. É Pues y, recordando eh, que el agujero es fijo, Entonces, el tiempo que yo voy a dejar la portita abierta, o sea, el tiempo de exposición para la película de Asa 100 va a ser mayor que el tiempo de exposición para la película de Asa 400, porque la película de Asa 400 es más sensible a la luz, o sea, va a quemar más rápido, ¿vale? Entonces, O Luke quer ilustrar acá é essa interdependência entre esses três fatores, assim, vale? Sempre vão operar juntos, assim. E essa é a base, assim, vale? Tu entende isso acá? Uma mata. Entendeu? Compreendeu? Excelente. Vale, então, por todos esses fatores, assim, né, que eu comentei, de quarto escuro, peli, eh, revelador, etc., também é possível que fazer isso com com minha câmera digital. Eu tenho aí minha câmera digital e eu posso fazer isso. Vale? Como? Tu pode usar, fazer um círculo aí com a placa de metal, né? De, de, de laciosa e de lata. Ou tu pode, por exemplo, eu ia chocar com com minha tapa de câmera aí, minha. Sabe essa tapa que vem aí? Já eu meti um eco aí. Igual. Atrás acá yo usei la placa de metal de lata. He hecho un huequito ahí. Y ya está. Isso eu pongo aí na câmera e consigo aí algumas imagens. Vale? Então isso vai ser o mesmo. Ora, ora, em la câmera digital vai ter essa diferença, Inclusive é mais proveitosa, assim, e mais econômica. Então, ao invés de eu ter mi papel rollo fotográfico, <laughs> que eu vou ter? Exatamente, o sensor. Exatamente. Então, ele tem isso, e isso varia. Ou seja, eu posso alterar aí a sensibilidade do sensor. Então, eu posso ter sensibilidade de 100, 200, 400, 800, 1600 e vai assim até 25 mil e pico, vale? Então, eu altero essa sensibilidade e isso vai determinar quanto tempo eu vou deixar meu sensor exposto. Então, na câmera, ao invés de eu ter a portita manual, Em na câmera digital estenopeica, eu vou ter um obturador, que é essa clac, clac, clac, clac, quando eu saco a foto faz clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, Então, seria uma obturador, assim. Es una puerta, pero más, más fancy, así, ¿no? una <laughs> puertita ahí. Entonces, una cámara reflex es un espejo, así, ¿no? tú tú clica ahí, se espejo levanta y cierra así, ¿no? ta ta ta ta Vale? <laughs> Y la luz entra en el sensor. Pero es lo mismo. El obturador es la puertita, así. Entonces, en la cámara digital yo puedo elegir también el tiempo. Un segundo, 30 segundos. 1 barra 125 segundos, vale y por eso puedo tener fotos mucho más precisas o no tengo más control ahí la única cosa que va a cambiar es o que? el agujero. el agujero siempre se ser fijo, no está no peca digital. Vale. entonces hasta acá quisiera llegar así, Vale? y hay esos tres factores que a ser determinantes así en la exposición de una fotografía vale? La vueltita el agujero y tu soporte, o sea, tu papel, tu rollo o tu sensor, ¿vale? Y ahí sí, los próximos videos voy a abordar cada uno de esos factores ya desde la cámara digital, ¿no? Cada uno de esos factores y, y, y cómo eso cambia mi fotografía, ¿vale? Así que eso es... Espero que tenga entendido ahí, ¿eh? porque si no entendió, regresa el video y ponga en los comentarios ahí. Não entendi de merda, vale? Tu que tu está aí, não entendi de merda. <laughs> vale? Se não te has suscrito aún, muito bem, não te suscriba, manda YouTube la merda e até a próxima. Ou não. O bitirador. Lá,